Uh, Mheshimiwa Tundu Lissu, chama chako chama cha demokrasia na maendeleo Chadema mlisema ya kwamba hamtachukua ruzuku, kwamba kwa kufanya hivyo mtakuwa mmehalalisha uchaguzi mkuu wa mwaka elfu mbili na ishirini. Eh, hivi karibuni Mheshimiwa Lissu ulisikika ama ulisema kwamba Chadema sasa mmeanza kuchukua ruzuku. Nina imani pasipo na shaka kabisa Mheshimiwa Tundu Lissu kwamba wote sasa mmekubaliana kwa pamoja ya kwamba uchaguzi mkuu wa mwaka elfu mbili na ishirini ulikuwa wa haki, ndio maana mmeamua sasa kuchukua ruzuku, na mmehalalisha ya kwamba uchaguzi huo ulikuwa ni uchaguzi na sio uchafuzi kama mlivyosema Tundu Lissu. E, kaka chief ucha, ucha, uchaguzi wa elfu mbili na ishirini hakuna anayeweza kuhalalisha hata kidogo. U, ulichafuliwa, haurekebishiki. Nikupe mfano, hatuna kura za rais mpaka leo. Hapa tunapozungumza, nikikuuliza Chief Edwin Odemba, niambie Magufuli na Samia walipata kura ngapi Mwanza? Una majibu na wao hawana majibu na tume haina majibu. Mahali sheria ya, sheria ya uchaguzi inasema baada ya uchaguzi mkuu Matokeo ya uchaguzi wa rais na wabunge lazima yatangazwe kwenye gazeti la serikali jimbo kwa jimbo. Tuna matokeo ya, ya, ya udiwani kata kwa kata, tuna matokeo ya ubunge jimbo kwa jimbo, tuna matokeo ya uchaguzi wa rais wa Zanzibar jimbo kwa jimbo, tuna matokeo ya uchaguzi wa madiwani Zanzibar kata kwa kata, uchaguzi wa baraza la wawakilishi jimbo kwa jimbo. Matokeo pekee ambayo hayapo ni matokeo ya uchaguzi wa rais huo wanaosema Magufuli na Samia walishinda. Sasa hata tufanyeje? Uchafuzi hakuna hata matokeo mm. Kwa hii sehemu ambayo kuna matokeo mm. Kuna madudu ajabu kwenye wabunge. Kwa mfano, kuna kura feki walizopewa wabunge wa CCM takriban milioni milioni takriban milioni tatu zinakaribia milioni tatu kura za uongo ambazo unahitaji tu kuangalia yale walioyachapisha kwenye gazeti la serikali na yale walioyasema kwenye ripoti ya tume ya uchaguzi waliowakilisha kwa Rais Samia eh, Septemba elfu mbili na ishirini na moja. Kuna tofauti ya kura milioni takriban milioni tatu. Ukifanya mahesabu, kila mbunge wa CCM katika kila jimbo nchi nzima alipewa kura feki zaidi ya elfu kumi na moja mm. Hiyo ni kwa taarifa zao mm. Sasa mheshimiwa Tundu Lissu ufanyeje? Mm. Ngoja mm. ngoja nimalize, turejee kwenye hoja ya msingi tafadhali. Eh. Turejee kwenye hoja ya msingi ya kwamba kwa sababu kwa, kwa sababu mlisema Mheshimiwa Lissu ya kwamba kwa kuchukua ninyi Chadema kuchukua ruzuku eh, mtakuwa mmehalalisha uchaguzi mkuu wa mwaka elfu mbili na ishirini na sasa tunaona mmefanya hivyo Mheshimiwa Lissu. Sawa sawa, narudi kwenye hiyo hoja Ninachosema ni kwamba huu uchaguzi ulikuwa uchafuzi hata tufanyeje. Sasa kwa nini tumechukua ruzuku? E, Rais Samia ame, ame, alivyoingia madarakani tulikuwa na madai ambayo tulimwambia, walikuwa wanataka tuingie kwenye vikosi kazi tufanye mazungumzo, tukamwambia hapana, lazima kwanza kuwe na mazingira ya kufanya mazungumzo, fanya moja mbili tatu, achilia wafungwa wa kisiasa, fungulia mikutano ya hadhara, futa kesi za uongo, anzisha mchakato wa katiba mpya, ondoa hawa wabunge haramu mliowaingiza ambao hakuna mtu aliyewapeleka zaidi ya, ya, ya nyie. Na katika yote hayo ame, amefanya ame, yaliyobaki ya ambayo tunaendelea naendelea kuyazungumzia ni hilo la wabunge kumi na tisa na hilo la, la kuanzisha mchakato wa katiba mpya. Mengine hayo tuliyomwambia ayashughulikie ameyashughulikia. Kwa hiyo eh, ni wazi kuna mazingira ya kisiasa yamebadilika sana. Sasa kama chama cha siasa tunajiuliza katika haya mazingira ambayo yamebadilika, tunaendelea na msimamo ule wa juzi, msimamo wa juzi kwamba hatuwezi tukapokea ruzuku. Tumekaa kwenye vikao tukazungumza, tukalizungumza hili na tukasema tunahitaji fedha, kwa sababu chama kinahitaji fedha kufanya shughuli zote hii mikutano na nini mm. E, hata tusipochukua fedha huu uchafuzi hauwezi ukarekebishika. Mm-hmm. Tukichukua pesa mm-hmm. ni uchafuzi tu. Hawa watu hawajachaguliwa, wako madarakani kwa sababu wametangazwa. Sasa tu, tu, tu, tuache kuchukua pesa tuendelee kupata shida, au tuchukue pesa kwa sababu ya mazingira yaliyobadilika, kufanye mm-hmm. shughuli ya kurekebisha nchi.